بسم الله الرحمن الرحيم آه على عادة آه منطقة حوالي الصحية في كل عام أنها تهيئ مراكزها الصحية لاستقبال آه شهر رمضان المبارك فتعمل يوم توعوي صحي لتقديم النصائح والإرشادات الصحية لسكان المنطقة آه، في هذا العام مركز آه، الشيخ ناصر بالتعاون مع لجنة تعزيز الصحة آه، أقمنا اليوم أيضا يوم توعوي آه، في الحقيقة لمساعدة الناس أو لتقديم النصائح والإرشادات للناس وعمل أيضا بعض الفحوصات المجانية خاصة المتعلقة بالسكر وتنظيم وكيفية تنظيم السكر وكذلك آه، آه، لتقديم التغذية الصحية آه، خلال شهر رمضان المبارك وبعض النصائح الطبية آه، لمرضى السكر الامراض المزمنه خاصه الامراض المزمنه غير المعديه انهم شلون يصومون في شهر رمضان دون ان يأخذون علاجهم بالطريقه الصحيحه. والحمد لله كانت مشاركه جيده وفعاله من الجمهور الاستجابة آه، لكثير من هذه النصائح وشكرا